在你光中不必惊怕，唯独敬畏你的方可得依靠，别再自意来转你。 水即将泛滥之时，是我主作证。